smoky we going. Umalis sa aking hard life I'm going insane sa aking mga hard times Sarili kong demonyo nilabanan mag-isa Na kailangan wala sila Gusto ko nang makaalis sa aking hard life I'm going insane sa aking mga hard times Sarili kong demonyo nilabanan mag-isa No kailangan ko ng tulong na wala sila Gabi-gabi kong iniisip mga plano Kailangan na hindi ito maging palyado Umalis sa aking hard life I'm going insane sa aking mga hard times Sarili kong demonyo nilabanan mag-isa Na kailangan ko ng tulong na wala sila Gusto ko nang makaalis sa aking hard life I'm going insane sa aking mga hard times Sarili kong demonyo nilabanan mag-isa Na kailangan ko ng tulong na wala sila Gusto ko nang makaalis sa aking hard life I'm going insane sa aking mga hard times Sarili kong demonyo nilabanan mag-isa Na kailangan ko ng tulong na wala sila Gusto ko nang makaalis sa aking hard life I'm going insane sa aking mga hard times Sarili kong